Então vamos à casa 5.1. É, na casa 5.1 eu é, proponho que você represente qual é a sua missão profissional, né? como você se define profissionalmente. Eu me defino profissionalmente como um analista de negócios criativos. O que, que quer dizer? Eu sou como um consultor sobre como é, as pessoas usam é, podem usar as, as habilidades dela, a criatividade dela, os talentos, posicionando um, com um currículo é, para maximizar o retorno que elas vão ter desses talentos, não só o retorno econômico, né, mas também um retorno em prazer, em bem-estar, em preenchimento do, do sentido da vida dela, né? Então, eu me posiciono assim, eu defino é, essa missão como analista de negócios ou dentro do sistema jogado, eu inventei um nome para isso, o nome do Playmaster, ele é o profissional que tem a missão de ser um guardião de sociedades e empreendimentos inovadores. Ou seja, é, quando um, uma equipe é, se junta para desenvolver um produto, um aplicativo, um site, eu, é, pela minha experiência nesse, nesse, nesse mercado, eu já vi vários projetos é, que tinham tudo para dar certo, mas acabavam colapsando ao longo do processo por falta de ter alguém com mais experiência olhando de fora e que pudesse ser, digamos assim, um fiel da balança, um, um um juiz do jogo, um árbitro, que ajuda nos momentos de conflito que a equipe vem a ter e que acabam sendo o grande, o grande pivô do colapso desses, desses projetos. Por mais que eles tenham um potencial, né? eu já vi é, casos de equipes que tinham reuniões marcadas em grandes empresas e etc., e que é, colapsavam dias antes dessa reunião acontecer, justamente porque as pessoas ficavam digamos, é, empolgadas demais com aquela expectativa do sucesso e é, possibilidade do, de ter um retorno, de fechar um contrato, e isso exaltava os ânimos e as, as empresas, as pessoas iam, é, entravam em conflito e aí a oportunidade é, morria né, diante dos olhos deles. É, mas outros exemplos é, de profissões missões de profissões, vamos, vamos falar assim, por exemplo, a área médica, qual é a missão do profissional da área médica? Na área médica existe até um juramento, né? Quando o médico se forma, ele faz esse juramento de zelar pela vida, de nunca discriminar raça ou religião da pessoa que ele está atendendo. Então, é um policial que, que é, faz o curso da Academia de Policiais, ele também faz um juramento em é, proteger o cidadão, né, combater o crime, é, enfim, isso são profissões já bem é, tradicionais, né, mas hoje em dia a gente vive uma época em que as profissões já são muito mais específicas, não existem mais profissões comuns como antigamente, então, por exemplo, um profissional do design gráfico, ele tem a missão de achar soluções para coisas que as pessoas não estão vendo soluções, né? No processo de desenvolvimento de algum produto, de solução de algum desafio. É, um profissional da gestão de eventos, por exemplo, ele tem a missão de é, produzir experiências, né? ele tem a missão de é, conseguir, é, dentro de um espaço-tempo que ele tem a oportunidade de trabalhar, é, organizar um ambiente, ou seja, ele físico ou virtual, onde as pessoas vão participar de uma experiência, ter uma imersão em algum tipo de mundo, é, seja esse mundo profissional, seja ele um mundo cultural, mas de qualquer forma ele precisa é, produzir experiências positivas para as pessoas, né? Então, é, é importante você ter consciência da sua missão, porque isso, digamos, te embute, te, te empodera de um, de um sentimento de capacidade para enfrentar os desafios, né? uma clareza de quais são as suas competências, as suas habilidades e também uma, uma um reconhecimento das pessoas ao seu redor sobre quais são essas, as, essas suas capacidades, né? E, e isso te dá um, um certo status, né? um, um reconhecimento é, automático sobre outros ambientes onde você venha participar. E isso tem um efeito muito importante, porque é, torna você mais encorajado, mais, é, mais é, confiante do seu, do seu potencial de realização, de solução, enfim, de, de a sua capacidade de causar efeito sobre a realidade.